Sorbet. Bé, el nostre grup municipal ha presentat aquesta moció conjuntament amb el grup municipal de la CUP de Vilassar de Mar considerem que és uh, una anomalia que actualment doncs, no hi hagi un camí marítim que ens uneixi entre els dos pobles, igual que disposem doncs, d'una doncs, via interurbana entre eh, el nostre municipi i el municipi veí del Masnou, i és més, nosaltres en aquesta moció doncs, ja especifiquem que entenem que ha de ser una, un camí marítim uh, que, respecti, que respecti completament eh, uh, el medi, és a dir, no estem demanant un passeig eh, marítim d'unes dimensions dimensions espectaculars o d'una envergadura que perjudiqui aquest, aquest medi, sinó que estem demanant un camí integrat en el medi i ho diem especialment doncs, perquè tenim una zona d'un art que s'ha de, de preservar i tenim algunes espècies ehm, eh, d'animals que també s'han de preservar i per exemple eh, doncs el, el corriol camanegra que és una espècie que tenim aquí al Maresme eh, doncs ara mateix està en perill d'extinció i per tant doncs, considerem que les seves zones de reproducció haurien de ser eh, protegides amb, amb normalitat. Dit això, doncs entenem que el nostre municipi, eh, tots els seus grups municipals hauríem de fer eh, front comú per reclamar a les autoritats eh, competents, a les administracions competents que es posi solució en aquesta, en aquesta situació i per tant doncs, demanarem el, el vot a favor de tots els grups eh, municipals. Aprofitem la vinentesa per reclamar que alguns dels passos subterranis que tenim en el, en el nostre municipi que donen accés doncs, del passeig, n'hi ha alguns que encara no estan adaptats per les persones amb mobilitat reduïda i per tant doncs, entenem que s'hauria de fer un esforç per poder eh, adaptar-los i poder tenir eh, un passeig on tots els premierencs i premierenques el podem gaudir amb normalitat.